नरेंद्र सिंह तोमर से विश्वासघात झेल चुके पूर्व दस्यु मलखान सिंह ने घोषणा की है कि वे उत्तर प्रदेश की धोरहरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने इसके लिए अपना फॉर्म भी दाखिल करने की तैयारी कर ली है कुल मिलाकर 25 वर्ष की उम्र में बन गए थे डकेत गिरोह सरगना मलखान सिंह अब उनका यह भी कहना है कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने मुझे चंबल क्षेत्र में स्टार प्रचारक बनाकर भेजा और मुझे पार्टी से टिकट देने का वादा भी किया था लेकिन तोमर ने मेरे साथ विश्वासघात किया कांग्रेस ने भी मुझे प्रचार के लिए बुलाया लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात में आ गया चंबल घाटी